бар екен жоқ екен Ач екен тоқ екен илгери илгери қанжығаға жанды байлаған жоокершілік ат жалына қазанасқан көшменшілік заманда мады деген бір жігіт болған екен балдар күндөрдүн биринде хан элин чогултуп мындай буйрук берет ашка жүк башка жүк кылбай бели ийилип дөкчөгөн карнын баарын журтка таштагыла эртең көчөбүз жол алыс Кем буйрукту аткарбаса анын башы алынат Мады қатуы катуу капа болды карыган атасы бар эле бирок атасы ақылман Менің окшойт менин қалды, калды өсөрүм калган жок хандын буйругун балам. балам, елден калба деген екен. Келесі ел көшті. Ел менен қошу мады көшті. Қарылар қалайман түсіп жұртта алысты. Мады үйгөк сандығын қызылы өгізге жүктіп, көштің ең артында баратты. қабырғасы құқ еткен жоқ ең талаға топтоп қалды мал жан қырылмақ болды елдің айласы кетті хан элин дагы чогултуп суу тапкыла деп жар салы мадының қызыл өгізі болбосо қайран ел қырылмақ екен қызыл өгіз е жаа бербей бұлтына бергеннен маданы ағытып жіберді ал барып өле, бір жерді челіп-челіп қалды анан ошол жерден оргуп суу чыкты Ел ыйлап да кубанып татты хаммадыга мал мүлк бөліп берді ошондон кийин көз жүрүп жүрүп отуруп бир ажайып көлгө келди көлдүн түбүндө кавкар таш бар көз уялткан ошол киім алып шықса маға базир болады деді хан елдің ханға вазир болғысы келмесін көп жігіттер көлге түсіп гауһар іздешті далайы шөгіп кетті табышқан жоқ ошондомады гауһар таш көлдің түбүндө эмес тетиги жээктеги жалгыз чынар теректин башындагы уяда ал зымырық құштың ұясы зымырық құш жұмыртқасын өзі баспайды қауқар таштың күнге чағылышқан нұрыменен жылытады. Аналуға алууга болбойт зымырык куштун жаман дегенде баары таңғалышқан екен. экен мадынын айткандары чын болуп завай қан давасыз ұғырға чалдықты ешкім айықтыр албады, емчі домчы қалған жоқ хан өлеріне көз жетіп жанынан түңіле баштады. ханды дағылы мада айықтырды орысына дава тапты дар тапты ошондон кийин экөөнүн ортосунда сөз болгон окшойт қаңғила ойланып қалған екен көрсе мұның бары мадының ақыл емес атасының үйреткен ақылдары тұрбайбы мады хандың бұйрығын атқарып атасын үкөк сандыққа салып алып қызыл өгізге жүктеп жүріп ешкімге білдірмей бағып жүрген екен да хан бір таң қалып бір қуанып үкөк сандықты ким ойлоп тапты десе мады муну өзім ойлоп таптым деген екен. мына қарысы бардың, ырысы бар деген сөз ушундан калыптыр балдар